Mari Mari Compuche, Incheta Mapuche, Moira Mi Champiñén, Inche Tun eh, Puer Mapomeo, Inche Ni Soy de la comunidad mapuche Pillamahuiza, que está ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en el sur de la Patagonia, bajo administración argentina. Eh, el territorio es Agualmapu. Eh, ser mapuche es gente de la tierra, y bueno, mi, nación mapuche, mi pueblo, eh, está ubicada en la Gualmapu que va del Pacífico al Atlántico. Y nuestro pueblo eh, estructura toda su cultura, toda su identidad, toda su filosofía a partir del vínculo con la tierra, con el territorio. Eh, tenemos una forma de habitar el mundo que nos diferencia a la cultura dominante, que es una forma de reciprocidad y respeto entre los pueblos y también para con la naturaleza y está, y está ubicado nuestro, nuestra Walmapu, nuestro territorio, en un lugar geopolíticamente estratégico que todos los tentáculos de las corporaciones extractivistas están allí, eh, tratando de eh, saquear, contaminar y destruir el territorio y nosotros, el pueblo mapuche, estamos resistiendo esa avanzada voraz del capitalismo, del neoliberalismo nuestro pueblo es una nación sin Estado, milenariamente ha sido así, hace 14.000 años que habitamos esa parte del mundo y eh, todo se construye desde el consenso a través de espacios como el Traún, que son como parlamentos, donde eh, tratamos diferentes temas y consensuamos. Eh, mi comunidad, al igual que tantas otras, son comunidades autogestivas Em, el Estado aparece solo para reprimir y para eh, quitar eh, derechos o para avanzar con, los tentáculos de las corporaciones sobre nuestro territorio. Y hoy se está dando una pelea muy importante en nuestra provincia y en, en, en todo, en Gualmapu, tanto del lado de la cordillera del lado bajo administración chilena como del lado de la cordillera bajo administración argentina, pero puntualmente se están centrando ahora en, nuestra región porque es un lugar que habitamos nosotros allí en Chubut es también geopolíticamente estratégico, es un lugar donde hay petróleo, hay salida al, mar, eh, están los puertos eh, minerales y petrolíferos más importantes del país. Eh, y bueno, estamos luchando para poder <coughs> de tener la avanzada de los latifundios que se están convirtiendo como en una especie de eh, estados eh, feudales posmodernos donde los grandes terratenientes instituyen ahí eh, sus megas campo, digamos, con muchísimas estadias Benetton tiene 1.900.000 hectáreas y la policía, gendarmería, todas las fuerzas represivas del Estado son como mano de obra de seguridad privada de estos terratenientes que pagan <coughs> perdón, que pagan este, esta seguridad, financian y tecnifican incluso eh, las estructuras de la policía, de gendarmería, para que resguarden su, propiedad. Eh, el pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que restablece justamente la armonía con el cosmos, la armonía con todo, y eso interpela estructuralmente la matriz civilizatoria de, la cultura dominante y de, y de los estados-nación, y como no hay posibilidad de cooptarnos, no hay posibilidad de negociar con nosotros porque no negociamos la vida, porque lo más sagrado para nosotros es la vida y no la propiedad, hace que ellos quieran eliminarnos y han hecho toda una campaña, todo un montaje demonizándonos, estigmatizándonos, diciendo que el pueblo mapuche eh, posee una célula terrorista, que el pueblo mapuche es, eh, que es separatista. Y en realidad es muy curioso y hasta tragicómico que planteen eso cuando el único terrorismo emana de los eh, gobiernos, de los estados y cuando la, el separatismo es realmente son fronteras que van levantando los grandes latifundios, estos multimillonarios que han anclado en, la Patagonia y que sí ellos están creando sus propios estados. Entonces este, estas acusaciones falsas que están haciendo de nosotros eh, muestran también la desesperación de ellos de tratar de aislar la lucha del pueblo mapuche, de romper con la solidaridad de los pueblos. De hecho, la mm, reciente desaparición del compañero Santiago Maldonado y, la aparición de su cuerpo implantado en nuestro territorio, el territorio mapuche, en la comunidad de los Languén del Pull-Off de Resistencia Cuyamel, muestra el nivel de desesperación del, gobierno por este, crear escenarios ficticios en donde nos dejan a nosotros como como terroristas y como malvados. Y esta desesperación es porque ellos ven que tanta mentira organizada, tanta eh, mentira mediatizada no cala profundamente en la población argentina. Hay una parte del pueblo argentino que es inteligente, que puede discernir, que se da cuenta que se le está mintiendo y que se indigna, que tiene capacidad de indignación. Entonces ellos necesitan eh, cambiar el escenario y crean eh, toda esta campaña anti-mapuche. he venido aquí a Europa a pedir solidaridad, porque bueno, estamos realmente no solamente militarizados, reprimidos, con ah, intentos de aplicar la ley antiterrorista contra nuestro pueblo. Hay un lonco mapuche, que es Facundo Jones Wallace, que está eh, preso de manera injusta, que se lo había juzgado para una extradición que solicitaba Chile y se demostró su inocencia y que habían este, innumerables motivos eh, para desmontar ese, ese pedido y se lo había absuelto de la causa. Ahora lo vuelven a querer juzgar y procesar eh, por la misma causa, es decir, dos veces pasaría por un... por un juicio, por una misma causa, eh, que es absolutamente ridículo y, y pretenden extraditarlo a Chile. Nosotros estamos en contra de la extradición, queremos su liberación inmediata, ya y definitiva. Y también otra situación que se está dando son procesos judiciales a diferentes hermanos, por ejemplo el caso Ivana Buenelaf, que fue torturada, que fue reprimida, que fue ilegalmente detenida, y que cuando ella denuncia a la policía que la tortura, que, bueno, que generan este, este, vejámenes de todo tipo, la policía queda absuelta y ahora ella, la víctima, pasa a estar en el banquillo de los acusados que justamente esta semana se tiene que dirimir su situación legal. Y en el caso particular mío estoy amenazada de muerte por las fuerzas represivas, por el gobierno. Eh, han tirado en la puerta de mi casa un animal, una zorra torturada, torturada en sus eh, órganos eh, sexuales y, dicen que el próximo cuerpo va a ser el mío y me amenazan también a mí de hacerme lo mismo y, y pretenden acallar la voz del pueblo mapuche, encarcelándonos, matándonos y bueno, no tengo miedo y lo que pienso que van a descubrir los asesinos si es que logran matarme es lo del marichihueo, que por cada uno que caiga 10 se levantarán. Entonces, por más que intenten acallar nuestra voz, eliminándonos, asesinándonos, se seguirá multiplicando la nación mapuche en busca de su libre determinación en sus derechos y no solamente se multiplicará entre nuestros hijos y nuestra descendencia, se multiplicará en una humanidad que necesita recuperar el arte de vivir en armonía.